enamoré se fue Porque tú en la cama no resuelve yo se la hago como a ella le gusta de ti siempre se quejaba amigo se refugiaba y yo la consolaba Tú la perdiste porque no le resolvía Ella era tuya, pero ahora es mía Tú la perdiste porque no le resolvía le doy lo que tú no le dabas Y la chingo bien rico en la cama Conmigo se quita la gana cuando está caliente me llama de cómo se lo hice en la cama ese día Tú lo tienes chiquito y por eso cabrón tú no le resolvías Y ya se lo hago rico, lento y despacito Y ya se lo hago rico, lento y despacito Y tú solo la maltratabas de ti siempre se quejaba, Amigo se refugia y yo la consolaba.